туда да бір жолы прямой эфирге шықтым іле дағы хайп болып тұрайын да мен барайын үйге бұяқты бүйтіп тоңып кетті кім қайтарар неменені қайтармақ едім кино ништяк болып тұр кино от души болып тұр от души прям мындай эме да аябай жақсы болып тұр очень добрый фильм хороший фильм Э, жақсы маанай тартууладыңар э. саясатты аябай мощь берипсиңер маанисин жеткирипсиңер эң башкысы күлкү аркылуу мага жакты э, кээ бир жерлерден ыйладык кээ бир жерлерден күлдүк жаңы жылдын көрө турган үй бүлө менен көрө турган кино экен да томуктай болгон кичинекей нерсеге тоодой ойду батырыптырсыңар актерский состав самый мощный баардык нерсени бир акырын акырын камтып кабыргадан чымчып кетиптир ошол нерсе жакты азаматсыңар баракелде асмандан ұятың жоқ екен жома енді адам болып та үміттеніп жүрмін уже эле коюңузчу азыр кайра давленияңыз көтөрүлүп баштайт могу алтындардын баасы кичине көтөрүлсө ушуларды сатып эле кутулуп калбайт белем эмне кылабыз же кредит алыш керек же болбосо сатыш керек менің сата турган башка үйүм жок баалуу нерселерден болсо үйлөнгөндө кийген туфли эле калды ийилип атасызбы ата неге эле элем свадьбамды иштеп кетті каяктан табам элүү миңди Ма, бұл деген тоноо да давно эле милицияга кайрылыш керек болчубуз документация бойынша алардыкы туура баары бир биз эч бир сотту жеңе албайбыз учурунда төлөп бербесем мени түрмөгө отургузушат маманды айтпаңызчы квартиранын документтери каякта так кое турсаңар кайсы документтер биз мурдакысында акча таптык белек мунусунда да тапканга аракет кылабыз а квартираны любой момент сатып салсақ болады макс сен кечээ биз менен тоого барып келгениңе чоң рахмат сен жок болсоң мындай кызыктуу болмок эмес и кстати сен баарына жактың өзгөчө жакага <laughs> да анда бүгүн кечинде ресторанга барайлы эмнеге ну раз жакага жагып калган болсом ага үйлөнүшүң керек да <laughs> ошондо саат алтыга келейин э макул алты десең алты Сөйлештік. Шыл жер біле? Сізден 125 сом. Блин, майдам жоқ екен. Мындай бола ғой. Чоңғыз, сіз дачаңызды ұмытып қалдыңыз. Сдача гирегиджук. Güte tutsanız, güte tutsanız. Прошу вас, Шамус. Какой джентльмен. <laughs> Джогай, просто машинаның ешігі ішінен ашылбайды, жан үшін. Ой, мақұл ладно. Ладно, көрішкенше. Мақұл. все все шеф қылып қойма өзім әлі мына момынсыз э, момынсыз вперед вперед абай мен саға массаж жасап бергенде рахматыңды дағы айтам деген есіңде <laughs> о есімде көзіңді жұмсаң жұмайын Ачай. рахмат ә приятчак дианкау қандайсың жақсы а сен неменше бактылуусуң же кече жоо менен жараштыңарбы андан да жакшы кийимдерин чолуттуруп кетип калыптыр записка таштап кетиптир кичине катасы жок жазса жакшы болмок экен э айтпа кеттім деген сөзінде екі т барды үйрете албай қойды <laughs> а прощайте <laughs> мейлі а не кеттір <sighs> қызғаныпты неге біздің эле майрамбекке тапқан екен кызганчу кишини же аны кетір же мен кетем деп кетіп калыптыр анда кетір да майрамбекти охранниктер көп бирок күйөөң да ушинтет окшойм албастар каяка кетиптир э каяка кетмейле айылда алкаш достор бар ошону менен отурат да анекдот айтышып э толовой анау шляпа киет жаңа шляпаны түшүндүңөр да кел ал келгиле кел балдар ал туке кой эми омо Жемне аялың ұрсап қойды ғой Кел, кел, кел, кел. Жоқ, жоқ, баса балдар ама. Эми досың айда жылда айына бір келіп өтсе албай қосын эми. Кешінде үйге келгіле ошақтан ес ала аласың. Мен үйге барып мал тейлеш керек. Аялыма да беш керек болды. Ошондо, ошондо не? Аялың үйдө ичкенге гана ұрсап берди эле. Қой, доске. Азыр үйге барайын, анан келгіле кешінде. Баса как раз машинада албадым беле. Уюмда эгиз туды. Анан от келіп жақсылап чардайбыз, э? азыр жакшылап эс алып эле мен аялыма да жардам берейин э жаман көрө көргүлүчү бул дагы подкаблучник болуп бүткөн турбайбы тыйым э жигиттер подкаблучник болбой калачы силерден суранам эй мына мен шаарда аялыма бизнес ачып берип койдум болду иштеп атат кулак мээм тынч өзүм өзүм хозяинмин эй кааласам жатам кааласам турам кааласам басам кааласам кетем келем сам себе режиссер мондайларды түшүнбөйм да е сен ше бақыт не іш қылып мен жақында қайра дубайға кетем ғой жумушка аяқтан канча табасың менен бір беш алты миңдей шығып қалды бір айда ошол үчүн алып келип анда э маскүл ар жақта темекі бар біліп қойшы мынаның қарамай тұр жоқ апе жома бұл не сен не таксист болып іштеп отырасың шарда жоқ мен емес мен қарамай тұрчу е майрамбек мне мне е сен мен машинамен таксовать отырасың ба е қанша айтамын таксовать етпе деп е бұл не қылғаның е е короче давай башты па уволенсің ұқтың ба бүтті бүгіннен бастап бошсың төрт тарабың қыбыла давай е шопыр бар беле жоқ бар болчу да қарайсың бұл отқан қылығын Да, кел жүріп жатады бұл е е е е уволен дедім ғой мен саған болды болды е ұқпаймын мен сені энең барчең э иә отыр отыр андай телефон толып атат ертең эле жаңысын алып алам Нерке теппай просто тетиги мнинг правильносы кел андан көрө А, кел Э, банковой теппейсиңер мен тиги бошонуп келе калайын ә? Э? куйгылай давайте анан ошо бурж халифанын эң чокусуна чыгып алып туруп шаарды карасаң мэ базар жок э, да эмне куйдуңарбы кел карма эмне дубай деп атасың э ошо дубайда сүйлөчү ал жака документ чоңуткан оңой эле экен оңой эле бир эки чуркап коесуң эмне дубайга барып иштейсиң а жок бир врачка деп атам да кайсы врачка э бар да бирөө чалып атат го <laughs> экинчи телефонум бар да карап турчу унутуп калган турбаймынбы аны жанаыга окшош билайн компаниясы өлкө боюнча интернеттин сапатын жакшыртты эми сиз сүйүктүү сериалыңызды жогорку сапатта көрө аласыз күтүүсүз жана тоскоолдуксуз бешинчи столиктин заказ даяр болду. а то алар уже бири бирин жеп башташты мына мына мына. даяр дароо эле мастердин колу билинип турат го А, ошол мастер мага күнүгө тамак жасап бериш үчүн мен эмне кылыш керекмин а оңой эле акырын мастердин жанына келесиң кулагына келип туруп рөк тамак жасап берип коюңузчу десең жасап берпожйта 俺问你。 Майрамбек, тағыр жолы кешірім сұраймын. Мен түсінесің деп ойлаймын. Анан бұйырса батыл іште аласың. Баса. Айлығыңның қалған ақшасы. үйдегілерге салам айтып қояйын баардыгы үчүн рахмат сага өткөн күндөр эсиңиздеби өзгөчө жазды күтүп бакытка бөлөнөр элек кыялдар дүйнөсүндө балкыйт элек тердегиче ойноп суукка урунуп калсак мейірімге чөміліп айығар элек Суық тийүүнүн жана сасык тумоонун алгачкы белгилери байкалганда балалыгыбызды эскертип турган звездочканы эстеңиз ооругум келбейт звездочка ооруп калуу бул убакытты уттуруу жақсы жақсы рахмат жаман қылып ремонт жақта э, ей Бар атабыз жақты жақты жақты рахмат мәселелеріңіз шындығы профессионалдар екен рахмат қыздарыңызға шерем бірақ бір минус бар екен да а мне минус тұра бірдеме қылып алдық <laughs> жоқ жоқ бәрі жақсы эле анчалык кабатырламаңыз просто очередь чоң болып кечке күттім ертерек жазылайын десем дағы кээде телефонуңуз алынбай калат администраторым бұл ремонттон бошоп айтады окшойт да администратордан емес қой деймін чалбайда жазылсақ жакшы болмок кантип бир сайт ачып же приложение графиктериңизди аякка чыгарып койсоңор клиенттер үчүн оңоюраак болмок болуш керек кстати америкада баары интернет запись менен экен ойлонуп көрүңүз чын эле мен канча төлөшүм керек төлөп эле коюңуз сонун кеңеш айттыңыз рахмат сизге макул чоң рахмат жакшы болуңуз келип туруңуз Мека? қандайсың? Саға іш бар. Аха, мақұл. тигил эме жардам бергениңе чоң рахмат мүмкүнчүлүк болоору менен эле тигил акчаңды бергенге аракет кылам алтын и эч нерсе эмес камсыздана мен сени шаштырбайм и алтышка мен шашып аттым беле сен отура бер э адам деген эмне достор менен чогулуп көңүл ачуубу балким бул көптөн бери кыялданган белектердир же жакындар менен убакыт өткөрүүбү мунун баары майрам ошондой эле майрам бул көңүл буруу айрыкча эң муктаж болгондорго көңүл буруу бул ден соолукту чыңдоо майрам бул очоктун жайлуулугу жана жылуулугу жылмаюу жана кубаныч жагымдуу сюрприздер жана үй бүлөлүк ынтымак билайн жаңы жылыңыздар менен кане эсиңдеби бир баягыда тринк ойноп сен мага көп суммадагы акча утулгансың эмне жүз сексен сом эмне сага аз акчабы баягы акчаны айбек шаккал десе алло айбек сен бияқтасың эме саған емес мен саған айтқан жоқпын е баяғы алло алло топчу бай. е қарызды қашан бересің а мен саған қарызмын ба сенде баланс бар да а бар ба Емі, анда мындай қылбайлы эме алло топчой уғылбай айтасың топчой машинаң ақ жолтай болсын рахмат тетігі музолорымның тұлғанын емес тұрғанына сүйін. <laughs> Ә, іштерің жақсы екен бұйырса мына екінші этаж тұрғыздық іштеп атабыз балдарды оқытып атабыз бұйырса шүкір балдар мен менен дубайға барсаң ей мұның барын неше жақ эле көтөрмөксүң да бирок аның туура мен өз мекенимде жүрөм балдарым өскөнүн көрүп атам аялымдын жанында жардам берип атам шүгүр бар ау ұлықтай айтады барып қарап қойшы сен ұлықтай айтып қой білесің ғой мақұлжан аз иә жігіттер иә отырып тұрла иә кел қойып қой кел ал мынау подкаблучныйды қарап қойсаңдар <laughs> аялы ешкеңе рұқсат берді да ошону отработка кылып атат келгиле <laughs> э, анда биз дагы отработка кылып коелу ну варенье с мощниками э, ресторан аябай сонун экен кымбат болуш керек э ооба кымбат бирок ресторандын алдында ломбард бар сен 3 төрт күн телефонсыз жүрсең ештеңе болбайды диана чоқ кандай карайсың қарайсың эле сен меникине көчүп келбейсиңби макс сен шашқан жоқсың даже если ошондой болсо мен емес сен меникине көчүп келсең туурараак болмок все таки менин балам бар мақұл да ертең менен кийимдеримди чогултуп көчүп барайын жок э, мен жөн эле айтып атам тиги в общем анан логичнее дегендей а так э, давай шашпай эле сүйлөшүп туралы э макул анда кимди чакырып атасың бул ресторандын өзгөчөлүгү бар көрсөтмө тамак аябай сонун аябай даамдуу азыр шеф повар өзү түшүндүрүп берет а саламатсыңар ба менің атым абай мен сіздердің личный поварыңар боламын саламатсыз ба абай баштай беріңіз <laughs> алтын айдан алдым бірақ бұл асты ушундайдан дағы беш пачка болса анан жетет деле мен азыр бир приложениянын үстүндө иштеп атам жакын арада жакшы сумма түшөт буюрса мен да бүгүн озвучкадан акча таап келгем да мен дагы бүгүн айылдагылардын баарына чалдым карызымды давай бергиле деп бир где то эки миңдей чогулат го долларбы мека мен айылға чалдым дейм. америкаға емес айылға чалдым еме бір анекдот айтып берейінші деген екі дос сөйлесіп отырады дейді біреуінің настроениесі жоқ дейді екіншісі сұрап жатады дейді не настроениең жоқ десе екіншісі доллар алмаштырайын дедім іліп алып енді барып алмаштыра бермейсің отменка деген бар ғой десе долларың болса орамы деп дейді екіншісі Kom. мінезтағы да жақпай қалды айтып бергенсіз адамға е мыстат деген екі чымын боқ жеп жатқан жөнінде ұқтың ба оны да ұққам натеге эме киіп келсем эле тааныбай каласыңбы дегенчи аны жөн айтып берген Ладно, тихо, чай ішейінші кисло острый же кисло-сладкий лайм ба мага кисло-сладкий сагачы жан мага острый. о браво деге повар красавчик екен мол жердегі жердеги бардығын баардыгынын башын айландырып бүтсө керек макс а мен эми биздин экөөбүздүн тоюбузга шеф повар қатары чакырам деген ойдо эле айттым бұны? макс тамаша мен бошмун ба Bir minut. Anır. Abacık, gelsen. Абайчик, сілерде доставка бару? Бар. А, анда ертең менен завтрак алып келе бербейсиңер бе? Гостиницанын адресин ананыраак айтам, э? Жок, алып келип бере албайбыз. Так, силерде доставка барбы же жокпу? Жөө эми акча да болсо ал кеп эмес. Ой, биз гостиницаларга доставка албайбыз. абайчик сен мени эркек катары туура түшүн да эртең менен ойгонсоң курсагың ачат а балким түнү бою уктабайбыз анан моундай шикарный красавица менен убакытты теке кетирген болбойт да Все, все, все, жетті. Қой берлі. Қой берлі, Сарахме, жинтейді бі. Абай! Сен уже бір жолы жашамды бұстың. Екінші жолы бұспач. Диана, мен шындырып берем, Диана. Мен жашамы келейшпе. Diana. Aydan andı bilesin. Hatta baş orada. сен оны танисың ба ооба танимын бирок таныганыма күнә өзім эмне болуп кетти мен эчтеке түшүнгөн жокмун долго рассказывать макс давай больницага барабыз мага жетиштүү болду мен үйгө эле барайын алдағы гейтиңмен кайка барасың азыр жүр меникине үйіңді тазалау керек жараларыңды обработкалау керек ошо шеф. Ана, аялым менен келіп алып тұр анан анан карман албай кеттим бай ұшындайда болмок беле шеф мындай экинчи айта алмайды эй бул деген жумуш да кантип ушундайга бардың шеф уруксат берсеңиз заявление жазали элек эте берейин по собственному кантип кантип мурдун жарып койгон жоксуң нормально нормально чыкпайт белең просто сырттан кармап калышпадыбы мындайлар менен разговор короткий и все ооба туура эле бирок эскертип коеюн бул биринчи жолу жана акыркы жолу болсун все үйдегі проблемаларды үйден шешкілечі хорошо шеф жүр жүремін баняға барып кішкене салып келелі мейлі как раз мен саған осы жақтан бір екі прием көрсетемін пак пак анда жүріле ғой бөлі жақ жақ жақ тұр тұр кеттік қошымнан қарап сен жаманда машинаны таңдавать сериалыбыз аябай жагып анда біздің каналыбызга қатталғанды ұмытпаңыз бир бир тв дал ошака подписаться деген жерине катталасыз астына комментарийлер таштайсыз сөзсіз ой пікіріңізді қалдырыңыз анткени биз актерлор жана баардык топ жанталашып ошол комментарийди окуйбуз силерден келген пикирлер бизге өтө маанилүү